alját nézi, sorra buzgózok, átmedvek. Úr, hátán kúcos, a sok tüske, fésünk, de nincs tükre, nem nyúl hozzá így, jó, hívják, szűn disznó. Nagyon jó volt, tapsoljuk meg! Tapsoljuk meg! Hey, Rufus.